तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video तर आपल्या चॅनलच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रवंदळ या मराठी मूवीच्या बद्दल बोलणार आहोत तर या रवंदळ मराठी मूवीचा ट्रेलर वीस फेब्रुवारीला लॉन्च झाला आहे आणि ही मूवी तीन मार्चला थिएटर्स मध्ये रिलीज होणार आहे आणि ही मूवी मराठी सोबतच हिंदी लँग्वेज मध्ये पण रिलीज होणार आहे तर या रवंदळ मूवीच्या ट्रेलर मध्ये कोणत्या चांगल्या गोष्टी आहेत आणि कोणत्या खराब गोष्टी आहेत ते बघूयात हे ट्रेलर बघून तर तुम्हाला मूवीची स्टोरी समजलीच असेल आणि समजली नसेल तर तीन चार वेळा बघा ट्रेलर समजून जाईल तर या ट्रेलर मधून असं समजत आहे की भाऊ शिंदे हा या मूवी मध्ये एक्स आर्मी ऑफिसर आहे या आर्मीची तयारी करत आहे पण या ट्रेलर मध्ये भाऊ शिंदेला खूप चांगला इंट्रोड्यूस केला आहे भाऊ शिंदेचा आणि चिखलाचा काहीतरी चांगला संबंध आहे असं वाटते तर विदाउट वेस्टिंग युअर टाइम आपण या ट्रेलर मधल्या चांगल्या गोष्टी बद्दल बोलूयात तर या ची पहिली चांगली गोष्ट म्हणजे या मूवीची स्टोरी या ची स्टोरी सामान्य माणसाला रिलेट करणारी स्टोरी आहे काही ओव्हर नाही एकदम रॉ स्टोरी आणि दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे या मूवी मधला विलन तर या ट्रेलरमधून या मूवीचा विलन पॉवरफुल तर वाटत आहे पण मूवीमध्ये कसं त्या विलनला सेटअप करतील हे पाहावं लागेल आपल्याला आणि या मूवीचं बीजीएम पण खूप चांगला आहे एकदम मासी फील देत आहे आणि या रौंदळ मूवीचे सॉंग्स पण खूप चांगले आहेत मराठी सोबतच हिंदी सॉंग्स पण खूप चांगले आहेत पण हे सॉंग्स हिट नाहीत आणि इथूनच या मूवीचे फ्लॉप होण्याचे कारण सुरू होतात आता तुम्हाला वाटत असेल ट्रेलर चांगला आहे सॉंग्स पण चांगले आहेत वरून हिंदीमध्ये पण ही मूवी रिलीज होणार आहे मग ही मूवी फ्लॉप का होणार तर या गोष्टीला जास्त कॉम्प्लिकेट न करता तुम्हाला भाऊ शिंदेच्या बबन मूवीचं एक्झाम्पल देऊन सांगतो त्या बबन मूवीला ब्लॉकबस्टर करण्याचं काम त्या मूवीच्या सॉंग्सने केलं होतं आणि आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एका मूवीला ब्लॉकबस्टर होण्यासाठी स्टोरीची गरज नाही फक्त हिट सॉंग्सची गरज आहे तुम्ही बघू शकता आतापर्यंत मोस्ट ऑफ द मूवीज त्या मूवीच्या सॉंग्समुळे चालू शकल्या आहेत जर एखाद्या मूवीचे सॉंग्स हिट आहेत स्टोरी चांगली आहे तर त्या मूवीला प्रमोशनची तेवढी गरज लागत नाही आणि एखाद्या मूवीचे सॉंग सीट आहेत प्रमोशन पण खूप चांगल्या लेवलवर केलं आहे भले ती मूवी रिमेक का ना ती मुव्ही खूप रेकॉर्ड तोडू शकते आणि खूप कमी अशा मुव्ही आहेत जे फक्त त्या मुव्हीच्या स्टोरीवर चालू शकतात आणि या रवंदळ मुव्हीचे सॉंग हिट नाहीत प्रमोशनचे पण चान्स काही दिसत नाहीत आता फक्त वर्ड ऑफ वर डिपेंड राहावं लागेल यांना आणि हे वर्ड ऑफ माउथ अगोदरच्या दोन गोष्टीवर खूप अवलंबून आहे आणि मी या मूवीच्या ट्रेलरवर बोलण्याचं सोडून ही मुव्ही फ्लॉप होईल या हिट होईल हे सांगत आहे तर या मूवीचं ट्रेलर तर चांगलं होतं पण ही रौंदळ मूवी चांगली असेल का हे फक्त आपल्याला मूवी बघितल्यावरच समजेल तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा